聞こえる静かな歌愛友に囲まれていても僕はただ歌い続け 戻りたいもう少しだけでいいずっと君と一緒に他の歌を歌うよ君はまた戻 丈夫また